Esse vídeo eu estou fazendo em especial para os youtubers em geral, tanto os canais grandes quanto os, quanto os pequenos. Uh, e o vídeo é sobre o seguinte, uh, eu estava promovendo meus vídeos, anunciando no AdWords, e eu cheguei a, um, a uma, não sei se é uma descoberta nova, mas um, uma conclusão ah, você, quando anuncia no AdWords, você está sendo enganado. Tecnicamente é enganado. Porque o, o que ocorre? Você anuncia o vídeo e você paga lá um valor X e esse valor é deduzido pelas visualizações do seu vídeo durante o tempo de campanha. E o que ocorre? Ocorre o seguinte, se você é um canal pequeno, você está querendo que seus vídeos bombem, você uh, que seus vídeos bombem, além de você divulgar no AdWords, você vai compartilhar. Então o que ocorre? Todas aquelas visualizações que vêm dos compartilhamentos que você compartilhou nas suas redes sociais e, co contabilizam como visualizações a serem cobradas e você paga por elas também, mesmo não tendo vindo do Google AdWords. O mesmo ocorre com os canais grandes. Os canais grandes têm uma trocentos inscritos e todas aquelas visualizações que são referentes aos inscritos que eles já têm vão ser contabilizadas no Google AdWords durante o tempo da campanha daquele vídeo e ele vai pagar por essas visualizações. Então, <laughs> não anuncie, o que eu aconselho, não anuncie no Google AdWords. Você está sendo literalmente enganado. Enganado. Porque, claro, você pode até ter algumas visualizações a mais pelo pela vai ter pela, pelo enfoque que o Google vai dar, pela, pela visualização do seu vídeo em, em, nas propagandas. Porém, toda aquela visualização que você tiver também pelos seus inscritos, principalmente os canais grandes, né? Que tem, já tem uma, uma quantidade uh, média de visualização, elas são contabilizadas lá. E você paga por elas. Porque eu notei isso. e foram cobradas lá uh, de um vídeo que teve poucas visualizações, lá um X de visualizações, mas boa parte daquelas visualizações foram justamente visualizações de parentes meus, amigos e, e, e o mínimo de inscritos que eu tenho que visualizaram do meu compartilhamento nas minhas redes sociais. Então eu estava pagando o que? Eu, tava, eu, banquei o trouxa, eu estava pagando para o Google AdWords pelas visualizações que eu gerei. Então entendam isso, fiquem bem atentos a isso. Todos os youtubers, tomem cuidado e qualquer um que for fazer anúncio uh, na web. Porque quando você anuncia alguma coisa na internet, você também, se você quer que ela tenha visualização, acaba compartilhando. E muitas vezes contabiliza por visualização, vai contabilizar as visualizações que, do, da, do compartilhamento seu e você vai acabar pagando essas, é, é, essas visualizações que você gerou. Muito atento a isso. É o meu recado nesse vídeo curto para que vocês prestem atenção como é feita a coisa na internet. E mais uma coisa, se por acaso eu estiver errado, que o Google AdWords se pronuncie em sua defesa. Até então, pelo que eu vi no painel em que eu estava fazendo a promoção dos meus vídeos, eu entendi isso. Eles contabilizam visualizações. Se você já tem uma visualização média, pelo menos os canais grandes, ou promove no seu canal pequeno, aquelas visualizações que você gerar, você também estará pagando. Quero ver o que o Google AdWords tem a dizer sobre isso. Se você gostou da dica, se inscreva no canal, compartilhe e dê joinha. Falou, gente? Até mais. Boa noite.